Ich moderiere euch heute durch Abenteuer Demokratie. Sie bekommen heute einen kleinen Einblick über die ganzen Workshops. Kommt mit, ich werde es euch zeigen. Station ist die Demokratiewelt. Die Kinder bauen ihre Sachen. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick hier bei Abenteuer Demokratie.